Hai, anak-anak Simbo. Terima kasih telah setia dengan channel Oma Simbo. Dan untuk episode kali ini, tim Oma Simbo berkesempatan soan ke komplek pemakaman Sewu. Lokasi makam Sewu terletak di Desa Wijirejo, Kecamatan Panda, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi anak-anak Simbo yang ingin berkunjung ke lokasi ini mudah saja, bisa menggunakan aplikasi Google Map dengan kata kunci Makam Sewu. Banyak tokoh besar yang dimakamkan di komplek pemakaman ini. Salah satunya adalah makam Panban Bodo. Beliau adalah murid Sunan Kalijogo sekaligus suami dari Nyai Printe. Sedangkan Nyai Printe merupakan putri dari Sunan Kalijogo. Beliau berdua merupakan tokoh penyebar agama Islam di wilayah Bantul. Jadi open nih satu hektar punya makan saya. Alamat komplit itu? Oh ngatain. Makan saya itu Kedak, Wijorejo, Pandak, Batul. Masa makan makan itu ikut ikut kapan? Maupun ah anu, saya dari Mataram nih. Empat ratus berapa ratusan tahun? Ayo ya, seribu empat ratus berapa namanya? Mbah yang banyak orang nih pas aku sulit nih saking kah mau coba itu sudah baik terus yo ya, kata memiliki pun bulan berjuku sembah dengan juga nah, ini tentang timur itu Raden Tergono Raden Tergono terjuke panembahan itu Raden karena mau itu Pastane kan niku dheweke kan rene mboten kudune mboten bodoni lho. Bodoni kan buntut meneng ngekosi ratu mboten perso. Dheweke kemahan kebarakan Islam tapi kiai tentrem ada ini kan seperti itu. apa? Ya? Kondur kan betul. Betul betul. Nih, dengan kondur nanti so pun ya, kan kunti balik kan- kunti motor kunti balik mungkin kunjulkan kunjulkan kan kan jawaban jumlah mana kan nah saya kan mau jawaban kunjul terus sampai sakit bikin-bikin ngatur lah karena zaman ini kan saya gagal motor mau barang kan uang tadi waktu sengaja mungkin mau bengkong kan tuh ini kan parah kan mau coba kita di daerah ini mau tenang setengah itu ini terah mau coba kata tuh kata temen ninggalke masjid niko kaman niko nggih ninggali Bapak Ibu niko masjid kaman gitu niko. Ninggalane niko pesantren kaman niku. Menawi kisah perjalanan pun wonten Pak. Kisah perjalanan pun panembahan godhong niku. Wonten Bapak Bubune wonten nggih kalau singkat niku wonten. Kan besok percaya kan betul tumuki tumuki tumuki setan ini punya perintek barang ini kan buatan kamar banyak kan anu nih kalau nopo kan buatan kamar lagi kalau penolin banjir dan jembatan kan tapi lewat kan ini mau perjuangan ini pun kan itu kan mereka kan yang betul jelaskan penyebar penyebar agama Islam ini kita tinggal sumare waktu mereka bisa nih kok yang kanjeng panuan budu ingkang mlebet wau yang ngadapi wau abdi kinasih itu, nampun Kiai Setotiwo lajeng sinten Jawi niku untuk wonten namine Pan Bancakrowesi wonten kerabate nang Bela Kesura lajeng wonten Jawi dan pun pas jenengan kalau sani biasanya hal ini kan acara ini kita nembe covid tak terperai nelpon itu tiap nelpon jadi minggu pagi itu panggil halu, pas ngacara yang ini pas acara atau sini pas Eh, sedane mriki belakang, Khole kan merak ruah khole. Khole merak ruah, khole kan merak gudang. Kata Pak Nang Sarah Kontunti. Kata yang mboten kuwi kata orang bis-bis itu kata muntilan kan sing putri terah muntilan loh, lumpring to. Sing nyai brintik niku. Dadi nek eh, kata romo-romane nembe kuwi dereng asal terus nek ini jenenge dinten nopo pun mulai rame ya ini tuh wonten PSBB mleh ngene. Ini hmm. rotinan handphone niki malah handphone ini sangat dalu niku rencana. Ini pendekre ini kan ya pas itu pas pas acara dengan saya ya. Pas ngerti handphonean tiap handphone ngeten. Gitu. Sebuah info tambahan bahwa komplek makam Sewu adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika di mana semua itu sudah jauh ada sebelum Indonesia merdeka dan hal tersebut sudah dipraktekkan nyata oleh para leluhur kita. Untuk episode Makam Sewu kali ini, terselip sebuah pesan, yaitu menghormati perbedaan dan menjaga perdamaian tak akan membuat kita salah jalan dalam hidup